19 心活出我自己，呼吸自我的空气，张开手不怕去飞，用力地欣赏今天的自己，不管总不太完美，只想开心让你知，我都拥有多。